મીટ ધી ગિમ્પ માં તમારું સ્વાગત છે આ નોર્ધન જર્મની બ્રેમેન માંથી રોલ્ફ સ્ટાઇનોર્ટ દ્વારા નિર્માણિત છે ગિમ્પ એક અત્યંત શક્તિશાળી ઈમેજ મેનીપ્યુલેશન પ્રોગ્રામ છે આ ટ્યુટોરીયલમાં હું તમને ગિમ્પ અને તેના લક્ષણોનો નાનો પ્રવાસ કરાવવા માંગુ છું ટૂંકમાં ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરીશ કે વેબ ઇમેજ માટે ઇમેજ કેવી રીતે બનાવવી વિગતવાર સમજૂતી હું ભવિષ્યના ટ્યુટોરીયલમાં આપીશ ઇમેજ ખોલવા માટે હું ઇમેજને ટૂલબોક્સ પર ડ્રેગ અને ડ્રોપ કરીશ અને અહીં આ રહ્યું આ ઈમેજ તરફ જોઈએ હું આ ઈમેજને વેબ માટે તૈયાર કરવા ઈચ્છું છું ચાલો જોઈએ હું તે સાથે શું કરી શકું છું પહેલા ઈમેજ નમેલી છે તેથી મારે તેને સહેજ ફેરવવું પડશે ત્યારબાદ આ ભાગને રદ કરવા માટે હું તેને ક્રોપ કરવા ઈચ્છું છું વ્યક્તિઓના પાછળનો ભાગ ત્રીજી વસ્તુ જે હું કરવા માંગુ છું તે છે વધુ રંગ અને પ્રકાશ તીવ્રતા લાવવી હું ઈમેજના માપને પણ ફરીથી બદલવા માંગું છું કારણ કે હમણાં તે લગભગ 4000 પિક્સલ્સ પહોળી છે જે ઘણી વધારે છે અને ત્યારબાદ હું તેને તેજ કરવા અને તેને જેપેક ઇમેજ તરીકે સંગ્રહિત કરવા ઈચ્છું છું ફેરવવા સાથે શરૂઆત કરીએ હું ઇમેજના એ ભાગમાં ઝૂમ કરું છું જ્યાં સૌથી વધુ સ્પષ્ટ છે કે ઇમેજ નમેલી છે તમે તેને અહીં જોઈ શકો છો જો કે તમે સ્પેસ દબાવી અને કર્સરને ખસેડીને ઈમેજમાં અંદરો અંદર ખસી શકો છો અને હવે હું અહીં ક્લિક કરીને રોટેટ ટૂલ પસંદ કરું છું રોટેટ ટૂલમાં અમુક વિકલ્પો એ વેલ્યુઓ ઉપર મૂળભૂત રીતે સુયોજિત થાય છે જે ચિત્રકામ માટે યોગ્ય છે અને જે ફોટોગ્રાફિક કામ માટે નથી ડાયરેક્શન એ નોર્મલ ફોરવર્ડ પર સુયોજિત છે પણ હું તેને કરેક્ટિવ બેકવર્ડ પર સુયોજિત કરીશ જો મારી પાસે શ્રેષ્ઠ ઇન્ટરપોલેશન છે કે નહીં પ્રિવ્યુમાં હું ઇમેજના બદલે ગ્રીડ પસંદ કરું છું હું ગ્રીડ લાઇનોની સંખ્યાને સ્લાઇડર ખસેડી વધારીશ તમને તે જલ્દી દેખાશે હવે હું ઇમેજ પર ક્લિક કરીશ અને ગ્રીડને ઇમેજ પર ફેલાયેલું મેળવીશ આ ગ્રીડ સીધી છે અને હું તેને ફેરવી શકું છું અને ગિમ્પ ઈમેજને એજ દિશામાં કરેક્ટિવ મોડમાં ફેરવશે જે ગ્રિડ ફરીથી સીધી રહે છે ચાલો હું ડેમોનસ્ટ્રેટ કરું હું ગ્રીડને આ રીતે ફેરવીશ ખાતરી કરવા માટે હું ઈમેજના બીજા ભાગને તપાસ કરીશ મને સારું લાગે છે હવે હું રોટેટ બટન પર ક્લિક કરીશ આ અમુક સમય લેશે કારણ કે ઈમેજ લગભગ 10 મેગાપિક્સલની છે અને તે થઈ ગયું ઈમેજ ફેરવાઈ ગઈ છે ચાલો સંપૂર્ણ ચિત્ર પર નજર ફેરવીએ શિફ્ટ કંટ્રોલ ઈ આપણને ઈમેજ પર પાછું લાવે છે આગળનું પગલું છે ક્રોપિંગ અહીં ક્લિક કરીને હું ક્રોપ ટૂલ પસંદ કરું છું હું ઈમેજનો aspect ratio three is to two તરીકે રાખવા માંગુ છું તે માટે ફિક્સ્ડ એસ્પેક્ટ રેશિયો ચેક કરું છું અને three is to two type કરું છું તે બોક્સથી બહાર આવવા માટે ફક્ત ક્લિક કરું છું હું ક્રોપ કરવાની શરૂઆત કરી શકું છું હું અહીં આ વ્યક્તિના પગને સમાવેશ કરવા ઈચ્છું છું પણ ઈમેજના આ ભાગને રદ કરો વિસ્તાર પસંદ કરવા માટે હું અહીં આ પોઈન્ટરથી શરૂ કરું છું અને ડાબું માઉસ બટન દબાવી રાખી હું ઉપરની તરફ ડાબી બાજુ સામે ડ્રેગ કરું છું એસ્પેક્ટ રેશિયો કોન્સ્ટન્ટ છે એની નોંધ લો અને હવે મારે નક્કી કરવું છે કે કેટલાક દૂર સુધી ડ્રેક કરવું છે મને લાગે છે કે આ ઘણું સારું છે ચાલો કિનારીઓ ચેક કરીએ આપણે આ ભાગને રદ કર્યો છે અહીં એક વ્યક્તિ બેસેલી છે મને લાગે છે કે વ્યક્તિને ચિત્રમાં રહેવા માટે અહીં પૂરતી જગ્યા છે તો હું આને આ જ રીતે રહેવા દઈશ કારણ કે તે સરસ દેખાય છે અહીં ટોચ પર વિન્ડોઝ છે અને ઈમેજમાં તે પૂરતા પ્રમાણમાં છે જેને વિન્ડોઝ તરીકે જોઈ શકાય છે પરંતુ મને લાગે છે કે અહીં પગ પાસે પૂરતી જગ્યા નથી તેથી હું ઈમેજ પર ક્લિક કરીશ અને તેને સેજ નીચે ખસેડીશ મને લાગે છે કે આ હવે સારું છે પણ હવે અહીં પૂરતી વિન્ડોઝ દેખાતી નથી અને અહીં બેસેલ વ્યક્તિ કિનારાની એકદમ નજીક છે તો ચાલો ઈમેજને સેજ મોટી બનાવીએ આપણને અહીં સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે કદાચ તમે તે જોઈ શકો છો આ ફેરવતી વખતે થયું છે અહીં એક નાનો ભાગ છે જે હવે પારદર્શક બન્યો છે હું તેનો સમાવેશ કરવા ઈચ્છતી નથી તો ચાલો ક્રોપ ટૂલ પર જઈએ મને અહીં થોડી વધારે જગ્યા જોઈએ છે તો હું આને ઉપર ડ્રેગ કરી રહી છું વધારે દૂર સુધી નહીં મને લાગે છે કે આ ઘણું સારું છે હવે ફક્ત ઇમેજ પર ક્લિક કરો અને અહીં આપણી પાસે ક્રોપ થયેલ અને ફેરવેલી ઈમેજ છે શિફ્ટ કંટ્રોલ ઈ આપણને પાછું ફૂલ વ્યૂમાં લાવે છે આગળનું પગલું છે રંગો અને પ્રકાશ તીવ્રતામાં વધારો લાવવો અહીં અનેક માર્ગો છે હું રંગ સ્તરોને વાપરી શકું છું તે આ રહ્યા કવો અથવા અમુક સ્લાઇડરો પણ હું આ લેયરો સાથે પ્રયાસ કરીશ હું સામાન્ય રીતે અહીં આ લેયરની નકલ બનાવું છું અને લેયર મોડને ઓવરલેમાં બદલું છું અને તમે જોઈ શકો છો કે આ અત્યંત મજબૂત અસર છે મને તે આટલી બધી નથી જોઈતી ઓપેસિટી સ્લાઇડરને એ વ્યૂ સુધી સ્લાઇડ કરું છું જ્યાં મને લાગે છે કે તે સારું લાગી રહ્યું છે હજી થોડું વધારીએ ઠીક છે મને લાગે છે કે આ પૂરતા પ્રમાણમાં સારું છે હું તેને હંમેશા બદલી શકું છું જ્યાં સુધી ચેનલ યાદી પર જવા માટે હું અહીં માઉસને જમણું ક્લિક કરું છું અને ફ્લેટન ઇમેજ અથવા મર્જ વિઝિબલ લેયર્સ લખું છું તમામ ફેરફારો કાયમી થાય છે સિવાય કે જો હું અહીં હિસ્ટ્રીમાં જાઉં છું અને પાછળ જઈને હિસ્ટ્રી અન્ડું કરું છું પણ આપણે તે પછીથી આવરીશું આગળનું પગલું છે રિસાઇઝિંગ હું ઇમેજ મેનુ પર ક્લિક કરીશ અને સ્કેલ ઇમેજ વિકલ્પ પસંદ કરીશ અહીં હું ફક્ત ટાઈપ કરીશ 800 પિક્સેલ્સ અને મને ઊંચાઈ માટે વેલ્યુ આપમેળે મળે છે જ્યારે હું આ લિંકને અહીં અનલોક કરું છું તો હું ઈમેજને તેનું માપ બદલી કરતી વખતે વિકૃત કરી શકીશ ઇન્ટરપોલેશન મને લાગે છે કે હું ક્યુબિક પસંદ કરીશ મને ખબર પડી છે કે અહીં ઉચ્ચ લેયર એક ઇંટ ઇમારતો સાથે કેટલીક કલાત્મક અસરો આપે છે તે વિચિત્ર છે અને મને તેની તપાસ કરવી પડશે હવે સ્કેલ પર ક્લિક કરો અને આપણે પરિણામ તરફ જોઈશું શિફ્ટ કંટ્રોલ E આપણને સંપૂર્ણ ઈમેજ મેળવી આપશે અને જ્યારે હું 1 દબાવું છું મને 100% ઝૂમ મળે છે હવે આપણે એ જોવા માટે ઈમેજમાં જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી પાસે વાસ્તવમાં ગડબડ કરનારી અથવા ખેલરકારી વસ્તુ છે કે પરંતુ મને વ્યક્તિગત રીતે લાગે છે કે તે બરાબર કામ કરી ગયું છે આગળનું પગલું છે શાર્પનિંગ મારી લેન્સ ઘણી સારી છે અને મારો કેમેરો પણ પરંતુ આપણે ઇમેજને મેનીપ્યુલેટ કરી દીધી છે તો તેને સેજ તેજ કરવી પડશે હું ફિલ્ટર્સ પસંદ કરીશ અને એનહેન્સ પર ક્લિક કરો અને અહીં છે શાર્પનિંગ હું અનશાર્પ માસ્કને પણ વાપરી શકું છું જે અત્યંત શક્તિશાળી શાર્પનિંગ ટૂલ છે પણ હમણાં માટે શાર્પનીંગ પૂરતી છે આ ટૂલ પાસે સામાન્ય રીતે ફક્ત એક જ વિકલ્પ છે જે શાર્પનેસ સ્લાઇડર છે તેને સંતુલિત કરી શકાય છે અને આવી ઇમેજ માટે તે પૂરતું છે આ એક શાર્પ ન થયેલ ઇમેજ છે અને જ્યારે હું આ સ્લાઇડરને ડ્રેગ કરું છું તો ઇમેજ વધુમાં વધુ તેજ થાય છે તમને અત્યંત રમૂજી અસર મળશે જો તમે તેને થોડું વધારે દૂર સુધી સ્લાઇડ કરો છો મને લાગે છે કે આ ઈમેજ માટે આ વેલ્યુ સારી છે વાળ હવે સાફ દેખાય છે પણ તમે અમુક મિશ્રિત અસર અથવા વિકૃતિ જોઈ શકો છો તો આપણે તેને નીચે સ્લાઇડ કરીશું અને આ વધુ સારું છે હું ઈમેજમાં વિકૃત હોય એ કરતા હળવા અસરો સાથે જવા માંગું છું તે એ વાતોનો પુરાવો છે કે તેને ઈમેજને મેનીપ્યુલેટ કરી છે તો ચાલો પરિણામ તરફ જોઈએ તે ઘણું સારું દેખાય છે અને હવે છેલ્લું પગલું છે આ ઈમેજને સંગ્રહિત કરવું હું ફાઇલ પર જાઉં છું અને સેવ એસ પર ક્લિક કરું છું અને ફક્ત મૂળ ટીએફએક્સ એક્સટેન્શનને બદલીને જેપીજી કરું છું અને સેવ બટન પર ક્લિક કરું છું મને ચેતવણી મળે છે કે જેપેક ઈમેજોને બહુવિધ લેયરો સાથે સંભાળી શકતી નથી ઠીક છે તો આપણને તેનો નિકાસ કરવો પડશે મને લાગે છે કે આ ઈમેજ માટે 85 એ સારી પ્રમાણભૂત વેલ્યુ છે તો મેં આ ઈમેજને અહીં જેપેક ઈમેજ તરીકે સંગ્રહિત કરી છે તમે તેને ફૂલ સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો આ છે મીટ થે ગિમ્પ નું પહેલું ટ્યુટોરીયલ ભવિષ્યના ટ્યુટોરીયલોમાં ગિમ્પને કેવી રીતે સુયોજિત કરવું કેવી રીતે દોરવું રૂપાંતરિત કરવું વગેરે અને ટૂલો અને બીજું ઘણું બધું જો તમને કમેન્ટ મોકલવી છે તો ઇન્ફો એટ ડોટ ઓઆરજી પર લખો વધુ જાણકારી ડોટ ઓઆરજી પર ઉપલબ્ધ છે મને તમારાથી સાંભળવું ગમશે મને બતાવો તમને શું ગમ્યું હું શું વધારે સારી રીતે કરી શકત ભવિષ્યમાં તમે શું જોવા માંગો છો આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું